हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो C++ की है और C++ में क्या सीखने वाले आइए आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है इसमें कुछ हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड करा है यहाँ पे hash include I O string include string एक और हेडर फाइल इंक्लूड करी है मैंने और यहाँ पे नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट यूज किया है और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के कुछ सिटीज और कुछ गांव के नाम मैंने लिखे हैं अब ये हमारी सिटी है और इसके आसपास के कुछ गांव हैं साकेत नगर है अब ये मोहल्ले का नाम है न्यू कॉलोनी भाई पीपरपाती जो है ये गाँव है तो ये सब लिखे हुए हैं और यहाँ से अब इसको हम कंपाइल करवाते हैं तो अगर कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा और हो भी गया और यहाँ से बिल्ड पे जाके इसको रन करवा देते हैं तो जैसे रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देवरिया प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने रो में अब देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करवाना है ए जीरो को प्रिंट करवाना है इंडिया जीरो तो इंडिया तो वेरिएबल का नाम हो गया और जीरो उसका हमको जीरो वाला वैल्यू क्रिएट करवाना है तो एरे में बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है तो मैंने जीरो लिखा तो देवरिया प्रिंट हुआ अगर वन लिखता हूं यहां पे देख सकते हैं तो यहां पर प्रिंट होगा ईपी पर पाती तो देखिए यहां पे गए पहले इसको क्लोज कर देते हैं ये पहले से बना हुआ है ये पहले रन करवा चुके हैं हम तो इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ बिल्ड पे जाके फिर कंपाइल पे क्लिक किया जैसे ही कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा और फिर यहाँ से जा करके इसको रन करवा देते तो रन करवाएंगे देखिए दो एक पे पेपर पाती प्रिंट हो रहा है ठीक है अब अगर दो कर दीजिए तीन कर दीजिए तो तीन करेंगे तो देखिए यहाँ पे गए अब पहले इसको क्लोज कर देते हैं ये क्लोज कर दिया हमने और क्लोज करने के बाद यहाँ से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवा के देन इसको रन यहाँ से करवा देंगे हम तो जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे तो देखेंगे कि अब यहाँ पे लिखा है मैंने थ्री तो जीरो हो गया वन हो गया टू हो गया थ्री थ्री पे न्यू कॉलोनी दिया हुआ है तो यहाँ पे न्यू कॉलोनी ही प्रिंट होकर आया हुआ है आई होप की बात समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग